να κάνουμε σύνδεση με Θεσσαλονίκη για να μάθουμε ποντιακά, θέλω να σας πω, το πώς θα μας το εξηγήσει αμέσως τώρα η Ελένη Ιατρού μαζί με τη συνάδελφό μας τη Σοφία Ξανθοπούλου. Καλημέρα και στις δύο που είστε καταρχάς. Καλημέρα. Δεν μπορούσαμε να αντισταθούμε, Μαρία μου, σε αυτή την υπέροχη θέα. Σκοτίνα Πιερία, λοιπόν, και από εδώ, από τα ψηλά, βρήκαμε τη Σοφία Ξανθοπούλου στο εξοχικό τη. Πρέπει να σα πω ότι είναι αγαπημένη φίλη και συνάδελφο από τη δημοτική τηλεόραση Θεσσαλονίκη, την TV100. Και η Σοφία, λοιπόν, καθότι και ποντιακή καταγωγή, έκανε το πρώτο κανάλι στο διαδίκτυο, το Pontio Tube που μπορούμε να μαθαίνουμε εκφράσει τη ποντιακή διαλέκτου. Λοιπόν, να μα Ακόμη και αν δεν έχουμε ιδέα, δηλαδή. Ακόμη και αν δεν έχετε ιδέα. Καλημέρα Μαρία, καλημέρα, καλημέρα κυρίε και κύριοι. Πώ ε, αυτή η ιδέα, για πες. Που Πώ γεννήθηκε αυτή η ιδέα. Ε, έχει πολύ λίγο καιρό ε, ζωή, μετράει λίγε μέρε, σχεδόν 1,5 μήνα συγκεκριμένα. Επειδή είμαι πόντια τέταρτη ε, γενιά, ε, μεγάλωσα με, το ποντιακό στοιχείο, είμαι συνυφασμένη με την ποντιακή κουλτούρα, ζω με ποντίου, ε, έχω συγγενεί ε, πόντιου. Ε, ακούω την ποντιακή διάλεκτο, ε, μιλάω ορισμένες φορές και εγώ την ποντιακή διάλεκτο, έχω ακούσματα. Σκέφτηκα λοιπόν, Έλενα, Μαρία ε, να κάνω ένα κανάλι στο οποίο να μπορέσω να διατηρήσουμε κατά κάποιο τρόπο την ποντιακή διάλεκτο και να τη μεταφέρουμε και στο σήμερα. Ε, Έχει ανταπόκριση. Πώς, γίνεται αυτό. γίνεται. Έχει ανταπόκριση με την έννοια ότι έχουμε πάρα, πολλές, ε, πάρα πολλά αυτά που λέμε subscriptions και πολλού ε, viewers και ακολουθού. Ακολουθού ή ακολουθού, μπορεί να το λέω και λάθο. Το ε, θέμα και είναι πολλές... ότι γίνεται πάρα πολύ απλά με ένα απλό smartphone. Γίνεται με ένα smartphone. Σκέφτηκα λοιπόν ότι θα ήταν ωραίο επειδή ε, τα ποντιακά έχουν μια άμεση σχέση με το humor ε, και με την ιστορία, να μεταφέρω την, την ποντιακή διάλεκτο στο σήμερα. Και κάνουμε λοιπόν, αναλύουμε κάποιε φράσει φράσει και λέξει τη ποδιακή διαλέκτου που έχουν σχέση όμω και με την ελληνική γλώσσα, καθώ η ποδιακή διάλεκτο έχει κάποιε επιρροέ από την αρχαία ελληνική γλώσσα. Για παράδειγμα, γλώσσα. ποια είναι τα και ποια είναι τα πισία, ποια η ομοιότητα και ποια η διαφορά. Έτσι λοιπόν, θα σου εξηγήσω. Ε, επειδή προσπαθώ να φέρω στο σήμερα κάποιε λέξει, κάνουμε κάποια λογοπαίγνια, κάποια, κάποια σκετσάκια μαζί με την συνάδελφο την Γαλάτη Ευαγγελίδου, η οποία δεν είναι πόντια, αλλά είναι φίλα προσκύμενη στην ποδιακή <laughs> κουλτούρα, είναι φίλο πόντια. Και με ένα smartphone, Μαρία, κάνουμε και μία μίνι τουριστική προβολή στη Θεσσαλονίκη, επιλέγουμε κάποια σημεία τη ε, πόλη και γυρίζουμε κάποια σκετσάκια. Ε, για παράδειγμα, α πούμε, κάναμε μία, ένα σκετσάκι για τη φράση που λένε οι πόντι Σιγούλα και Ρούξεν. Όταν λοιπόν εσύ σε ρωτάει κάποιο κάτι και δεν θέλεις να απαντήσεις ε, ή θέλεις να πεις ε, σε απλά αγγλικά mind your own business, Λοιπόν, έχουμε το σιγούλα και ρούξαν. δηλαδή να μην σε νοιάζει. <laughs> Δηλαδή δεν είναι κάτι, δεν είναι κάτι που πέφτει στο λαιμό σου. Γούλα είναι ο λαιμό. Τα πισί και τα πισί θα Λοιπόν, είναι μια. Τα πισί και τα ναι. πισί. Ναι. Να απαντήσω σε. Ναι, ναι. Λοιπόν, κάναμε ένα λογοπαίγνιο με το PC. Το PC είναι μια τι, είναι μια τυρόπιτα. Α το πούμε μια ποντιακή κρέπα, τύπου ποντιακή κρέπα. Και για να το φέρω στο σήμερα και να το καταλάβει και ένα μη πόντιο, το έκανα λογοπαίγνιο. Το PC δηλαδή η τυρόπιτα των ποντίων, με το PC το computer. Λοιπόν, το είναι, person, είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Εγώ σου προτείνω να πάρει την Ελένη Ατρού να τη μάθει ποντιακά και να βγαίνει να μα δίνει τα ρεπορτάζ ε, στα ποντιακά. Αν γίνεται, κοίτα, τη άρεσε. Και εγώ φιλοποντία, Μαρία. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να ναι. ναι. Έλα, έλα, Σοφία. Το μόνο που ήθελα να προσθέσω είναι ότι αυτό το κανάλι λέγεται Pontio Tube. Είναι αφιερωμένο στη μνήμη των αγαπημένων μου παππούδων Χαράλαμπου και Γιώργου, οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή πριν λίγο καιρό. Του αγαπούσα τρελά και επειδή αγαπούσαν πολύ το γέλιο και τη γνώση, δημιουργήθηκε αυτό το κανάλι για να μαθαίνουμε γελώντα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και τι ε, δύο για αυτή την ε, ιδιαίτερη πρωτοβουλία. Pontio Tube, λοιπόν, κυρίε και κύριοι.